由利本荘安組です、えー、本年はですねこの見ての通り衣装を新調してまいりました曲も新調しておりますそしてこの新調した年は雨というジンクスを持っているチームでございますその結果雨でございます、えー、ですが本日は一生懸命踊りますそしてですねあの全体の合わせをですねしたのが2週間前ということで練習不足の中での演舞となりますですが えー、ああとですね、えーと、今回初めてここに出るチーム員もいますみんなで力を合わせて最後まで一生懸命踊りますのでどうか応援のほどよろしくお願いします新しき時代に希望の花をリン barulho.